hello welcome back with another Photoshop tutorial आजको यस टटोरियलमा हामीले फोटोसपको भित्र मैले मिम्फिस कलर थिमको युज गरेर यहाँनिर एउटा डिजाइन बनाएर देखाउनेवाला छु जुन कि अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा यो चाहिँ अप्रिलमा बहुत ट्रेन्डमा आएको छ यो चाहिँ पहिला नाइन्टिन एट्टिजमा युज भइरहेको कलर थिमहरू थियो मिम्फिस मिम्फिस कहाँदेखि आएको हो चाहिँ यो कलरको नेम भनेर यो ग्रिक्समा युज गरिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मल्टी कलरहरू लिएर तिनीहरूले भाषालाई कम्बाइन गरेर मिम्फिस बनाएको हुन् यो चाहिँ नाइन्टिन कुरा छोडिदिनु यो चाहिँ नाइ टु थाउजन्ड एट्टिनमा पनि चलिरहेको थियो जुन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि मल्टी कलर मिम्फिस भनेर अब यहाँनिर म तपाईँलाई ब्राउज गरेर देखाइदिन्छु यहाँनिर मिम्फिस कलर थिम भनेर एक मिनट मिम्पिस कलर प्याटर्न भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जे हान्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ बट यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसले चाहिँ कलर बेसिक कलर थिमहरू देखाएको हुन्छ एन्ड तपाईँ पिन इन्ट्रेस्टमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली तपाईँलाई केही पनि ट्रेन्ड हेर्नु छ भने चाहिँ बिहान्समा गएर हेर्नु होला किनभने चाहिँ बिहान्सको जति पनि पोर्टफोलियो छ त्यो चाहिँ मेन ग्राफिक डिजाइनरहरूले बनाएको हुन् जुन चाहिँ प्रपरली फर बिगिनर्सको लागि हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिरदेखि थिम लिन सक्नुहुन्छ अनि कलर्सहरू भयो यहाँनिर यहाँनिर सर्च गर्नुभएपछि तपाईँले मेम्फिसमा यहाँनिर आई थिङ्क यहाँ पनि हुनुपर्ने हो किनभने चाहिँ हरेक ट्रेन्ड्सहरू फर्स्ट यहीँ नै आउँछ बिहान्समा किनभने चाहिँ यो एडोबीको अफिसियल वेबसाइट जस्तो वर्क गर्छ एन्ड यहाँनिर हेर्नु हुन्छ मेम्फिस डिजाइन हुने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो कमर्सियल युजको लागि जुन यो फर्निचर अनि इ कमर्स साइटहरूमा धेरै युज भइरहेको छ एन्ड यो चाहिँ बेसिकली डेकोरेसनको लागि युज गर्छन् बट अहिले चाहिँ यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा हेर्न सक्नुहुन्छ जेमेट्रिक सेपहरूमा पनि धेरै युज भइरहेको छ चाहिँ यसमा के हुन्छ भनेपछि जेमेट्री सेप हुन्छ अनि तपाईँको यो डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ एन्ड अलग किसिमको प्याटर्न युज हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू त्यस कारण मैले यहाँनिर एउटा थिम युज गर्न लागेको छु जुन कलर प्याटर्न म्युटेड होस् तर चाहिँ मिम्फिस कलर्स होस् यसमा चाहिँ पाँचवटा कलर छ यो युज गरेर मैले तपाईँलाई एउटा डिजाइन बनाएर देखाउनेवाला छु आज चाहिँ फुल मैले फोटो कसरी चुज गर्छु एन्ड कसरी युज गर्छु के कुराहरू अनि त्यो फोटोसपमा कसरी इम्पोर्ट गरेर कसरी युज गर्छु पुरा देखाउनेवाला छु टटोरियल स्किप नगरिकन हेर्नु होला एन्ड यहाँनिर यो चाहिँ कन्सेप्ट छ यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ यो चाहिँ मेरो एउटा मित्रले पठाउनु भएको हो मित्रको पोस्टदेखि मैले लिएको छु एन्ड यहाँनिर म एउटा इमेज लिन्छु यो चाहिँ मास्क वेयर भनेर लिन्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी कहाँ यसमा फ्री तपाईँले इमेज पाउन सक्नुहुन्छ बट यो जुन किङ यो किङ आइकन देखिरहेको छ नि यो चाहिँ पेड हो सकेसम्म यो युज नगर्नु होला किनभने चाहिँ यदि इ कमर्स या फिर पर्सनल युज गर्नुभएपछि केही हुँदैन पर्सनल युज गर्दा केही हुँदैन बट यदि इ कमर्स साइजतिर कसै क्लाइन्टको लागि काम गर्नु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्नु होला यो चाहिँ फ्री हो म चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गर्छु एन्ड यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा गयो जाने बित्तिकै तपाईँका एउटा फ्री डाउनलोडको अप्सन दिन्छ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुहोला एन्ड सकेसम्म डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले कुनै पनि इमेजको चाहिँ नेम रिक्रिएट गर्नुहोला किनभने चाहिँ त्यसले तपाईँको जुन इमेज छ नि सर्च गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ डाइरेक्टली इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यहाँनिर गयौँ हाम्रो इमेज पनि डाउनलोड गरिसक्यो एन्ड देन अब म चाहिँ फोटोसप ओपन गर्छु मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु यहाँनिर फोटोसप एन्ड म चाहिँ जान्छु एन्ड यहाँनिर create new new documents create गर्छु म चाहिँ सोसियल मिडियाको लागि बनाउँछु एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर डकुमेन्ट्समा आएको छु कन्ट्रोल एन्ड प्रेस गरेर पनि डकुमेन्ट्स आउनु सक्नुहुन्छ थाउजन्ड बाई थाउजन्ड लिन लाग्छु इन्स्टाग्रामको लागि एन्ड रेजुलेसन मैले सेभेन ट्वेन्टी पिक्सल राखेको छु एन्ड क्रिएट डकुमेन्ट्स गर्छु एन्ड तपाईँले वाइट छोडेर अरू पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामी कहाँ एउटा डकुमेन्ट्स बनाएर आइसक्यो एन्ड यो कलर स्वाचेसहरूलाई एकछिन बन्द गरिदिन्छु किनभने यो मलाई चाहिँदैन एन्ड यो क्लोज गरिदिउँ यो चाहिँ अनलाइन हो गएर होला एन्ड अब मेन काम हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ फर्स्ट के थियो हाम्रो यहाँ जुन यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब इमेज डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई छोडिदिउँ एन्ड यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो है कन्टेन्ट अब तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ कसरी कहाँदेखि युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन फर्स्ट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ फोटोसपमा फोटोसपमा के काम गर्नुपर्छ फोटोसपको पहिलो काम जे गर्दा पनि तपाईँले फोटोलाई पहिले इमेजलाई के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फोटोको रेजुलेसन या फेरि फोटोलाई कसरी राख्ने कहाँ राख्ने भनेर त्यो पहिला तपाईँले ठेकान लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै कारण कन्ट्रोल ओ प्रेस गरेर म यहाँनिर एउटा इमेज जुन हामीले डाउनलोड गरेको थियौँ त्यो इमेज लिएर आउँछु यहाँनिर छ एन्ड यसलाई ओपन गर्छु म यो चाहिँ फर्स्ट न्यू डकुमेन्ट्स भएर ओपन भएर आउँछ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसको रेजुलेसन हेर्न छ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रेजुलेसन हाई छ किनभने चाहिँ यसको जुन डाउनलोड गर्दाखेरि हामीले जुन देखेको थियौँ MB I mean file size देखेको थियौँ त्यो चाहिँ धेरै नै ठुलो थियो त्यसकारण यसको रेजुलेसन पनि धेरै छ तपाईँले चुज गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँले रेजुलेसन हाई भएको चाहिँ युज गर्नु खोज्नु होला एन्ड म चाहिँ यसलाई कपी लिन्छु एन्ड यसलाई के गर्ने डाइरेक्ट यहाँनिर डकुमेन्ट्समा ड्र्याग एन्ड डाउन गर्छु म एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको रेजुलेसन छ भनेर कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नु अर डाइरेक्ट यहाँनिर यसलाई म रिसाइज गर्छु एन्ड हिट ओके गर्छु एन्ड मेक्सोर हिट ओके गर्नु बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर यो चेक बटन आउनुपर्ने हुन्छ अदरवाइज फर्स्टमै तपाईँले कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु होला त्यसले तपाईँको जुन फोटोको इमेज साइजको जुन रेजुलेसन छ त्यो चाहिँ रहिरहन्छ ग्राफिक डिजाइन युज तपाईँले कुनै पनि डिजाइन बनाउँदाखेरि मेन तपाईँले पहिला फर्स्टमा फोटोको रेजुलेसन अनि फोटोलाई कसरी राख्ने अनि टेक्स्ट जुन टेक्स्ट छ तपाईँले युज गर्दाखेरि टेक्स्टको फ्यामिली युज गर्नु एउटै जस्ट फर इक्जाम्पल बोल्ड पनि होस् त्यसमा इटालिक बोल्ड पनि होस् सेन्सेरिफ होस् सेरिफ्स होस् सबै होस् क्या त्यसको बेसिक्सदेखि लिएर बेसिक्सदेखि लिएर एडभान्ससम्म सबै टुल्स आई मिन फन्टको फ्यामिलीहरू होस् त्यसमा एन्ड म चाहिँ यसलाई के गर्न चाहन्छु भनेपछि यसलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा सर्कलमा राखेर देखाउन चाहन्छु यो इमेजलाई देन म यहाँनिर गएर म चाहिँ यो सर्टकट प्रेस गरेर यहाँनिर गएर एउटा सर्कल ड्र गर्छु यहाँनिर सिफ्ट होल्ड गर्दै तपाईँले एउटा सर्कल लिनुभएपछि यो चाहिँ थ्री सिक्सटी डिग्री सर्कल भन्छ पुरा एन्ड यसलाई चाहिँ म्याटर गर्दैन तपाईँले कुन कलर राख्नुहुन्छ पछिबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसलाई हल्का अझै इन्क्रिज गर्न चाहन्छु किनभने चाहिँ मोडललाई देखाउन छ एन्ड एन्ड यसलाई म चाहिँ क्लि क्लिपिङ मास्क गर्छु एन्ड होल्ड आल्ट गर्नु एन्ड यसलाई मास्क गर्न सक्नुहुन्छ बट मास्क गर्नभन्दा अगाडि तपाईँले यसलाई चाहिँ अब म मास्क गर्छु मास्क गर्नभन्दा अगाडि यति कुरा थाहा पाउनु होला जुन अब्जेक्टलाई तपाईँले त्यो इमेजभित्र हाल्न छ त्यो चाहिँ माथि हुनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण इमेजलाई माथि राख्नु and hold alt alt click गरेर यो दुइटा बिट्विन लेयरमा क्लिक गर्नुभएपछि यो चाहिँ मास्क हुन्छ एन्ड यदि तपाईँलाई अब फेदर हाल्न मन छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँले फेदर भन्नाले नि यो यस्तो हुन्छ कि यहाँनिर सेटिङ्समा जानु एन्ड यहाँनिर यो चाहिँ स्टोक भन्छ यसलाई स्टोक्स तपाईँले बढाउन नि सक्नुहुन्छ बट यहाँनिर म चाहिँ यसको स्टोक्स धेरै राख्न चाहन्न किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ स्टक राख्ने बित्तिकै हाम्रो इमेज पुरा भद्दा देखिन्छ एन्ड म यहाँनिर जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ राख्छु एन्ड यसको कलर चाहिँ म चाहिँ यो युज गरिदिन्छु बट मिक्सर कुनै एउटा कलर लिनु केही भएन एन्ड यहाँनिर फर्स्ट भयो यो हाम्रो इमेज यदि तपाईँले यहाँनिर एडजस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एडजस्ट गर्नु बट मेकस्योर यो चाहिँ ठिक ठाकमा होस् एन्ड त्यसपछि म गएर यो सेलेक्ट गर्नु एन्ड लेयरलाई पुरा रेस्टराइज लेयर गर्नु फर्स्ट कुनै पनि लेयरलाई मर्च गर्नुभन्दा पहिले रेस्टराइज गर्नु होला त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ एन्ड ब्याकग्राउन्ड भयो यसलाई मोडल लेखिदिन्छु एन्ड भयो यो चाहिँ हाम्रो भयो फर्स्ट काम अब के गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब ब्याकग्राउन्ड अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कुन युज गर्ने तपाईँले यहाँनिर त्यो पनि कन्फ्युजन हुन्छ धेरै जसोको कारण मैले यहाँ चाहिँ एउटा सोलिड एडजस्टमेन्ट कलर लिन्छु सोलिड एडजस्टमेन्ट एन्ड म यहाँनिर गएर चाहिँ यो चाहिँ कलर केही पनि युज गर्दैन सिधा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ गएर यो हाम्रो जुन मैले एउटा कलर थिम लिएको थिएँ यहाँनिर गएर म सिधा यो चाहिँ यो चाहिँ कपी गर्छु सिधा यहाँ कपी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ एन्ड यहाँ फोटोसपमा जानु एन्ड यहाँनिर जुन यो कोडहरू दिएको छ यहाँ गएर तपाईँले पेस्ट गर्नु सिधा यो हुन्छ अनि एन्ड यो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई तल लिएर आउनु एन्ड वान मोर थिङ्क अब यसमा हामीले चाहिँ वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोमा फोटोमा वर्क गर्नको लागि बेसिकली मैले धेरै जसो स्याडो त हाल हाल्दैन तर चाहिँ यहाँनिर मिडियम स्याडो हालौँ ड्रप स्याडो गरेर ड्रप स्याडो या फिर तपाईँले ब्रसको युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ म स्किप गर्छु हल्का एन्ड यहाँनिर हेरिसक्नु छ हाम्रो कम्प्लिटली भइसकेको छ यसलाई त्यहीँ एन्ड देन यसलाई चाहिँ म फिल्टरमा गएर स्मार्ट कन् कन्भर्ट स्मार्ट फिल्टरमा गरिदिन्छु ओके प्रेस गरिदिनु एन्ड अब यसलाई चाहिँ हामीले केही चलाउने होइन एन्ड यसलाई म लक गरिदिन्छु एन्ड अब चाहिँ यहाँ आउँछ हामी कहाँ अब सेप्सको टर्न अब सेप्स चाहिँ तपाईँले यस्तो युज गर्नु अब यहाँ चाहिँ सर्कल युज गर्नुभएको तपाईँले अब कि त सर्कल युज गर्नु कि जेमेट्रिकल सेप जेमेट्रिकलमा पनि अहिले यो मिम्पिजमा पनि अलग जेमेट्रिक सेपहरू युज भइरहेको छ जस्तै मैले देखाइदिइसकेको तपाईँलाई यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ देखाइदिइसकेको थिएँ यहाँनिर गएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जेमेट्रीमा पनि अलग अलग कलर युज गरिरहेको छन् तर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ अर्को युज गर्छौँ म यहाँदेखि स्याम्पल लिन्छु एउटा कलरको फर इक्जाम्पल यो लिएँ एन्ड फेरि म यहाँ फोटो सपमा गएँ अनि फोटोसपमा गएँ एन्ड म एउटा फेरि सर्कल ड्र गर्छु एन्ड यसलाई सिफ्ट होल्ड गर्दै लिएर आउँछु एन्ड यो चाहिँ भयो हाम्रो फेरि यहाँनिर गएर तपाईँ यहाँनिर डबल क्लिक गर्नु यहाँदेखि फेरि कलर थिम आउँछ एन्ड ओके प्रेस गर्नु यो चाहिँ भयो हाम्रो अर्को कलर चाहिँ बट यहाँनिर स्टोक चाहिँ नराख्नु किनभने जेमेट्री सेप युज गर्दाखेरि तपाईँले स्टोक चाहिँ नराख्नु होला त्यसले चाहिँ भद्दा देखाइदिन्छ तपाईँको डिजाइनलाई मिफिस एक्चुली धेरै कलर युज हुन्छ त्यसैले अट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ बट यदि डिजाइनमा सेप राम्रोसँग युज भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै खराब किसिमको देखिन जान्छ म चाहिँ यो दुइटा युज गर्छु एन्ड दुइटा सर्कल युज गर्छु यहाँनिर एन्ड भयो यो भयो अब सिम्पल एउटा जेमेट्री सेप युज गरौँ म अर्को एउटा जेमेट्री सेप युज गर्छु यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसरी सर्कल गर्छु एन्ड यहाँनिर गएर म यसको यहाँनिर तल आएर यहाँनिर यसको चाहिँ ब्यान्डिङ स्ट्रोक चाहिँ यसको बिस पच्चिस यो धेरै भयो एन्ड यो चेन छ नि यो चेनलाई यहाँनिर टुटाइदिनु एन्ड यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर जुन यो चेन छ नि यसले चाहिँ हेर्नु अहिले चाहिँ जति घटायो नि एउटा मात्र हुन्छ स्यामसङ म बाह्र गरिदिएको छु एकातिर बाह्र भन्दा नि यहाँनिर म तिस गर्छु किनभने मेरो हिसाबले चाहिएको छ तिस एन्ड यता पनि मैले यसलाई तिस गराइदिन्छु यदि तपाईँलाई अझै चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि बढाउन सक्नुहुन्छ यी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ पनि म एक सय चौध नै लिन्छु एक सय चौध एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि यहाँनिर के हुन्छ भने चाहिँ फेरि अब कलर तपाईँलाई मिम्पिसमा कलर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चाहिन्छ अब फेरि म यो चाहिँ पिङ्क म्युटेड युज गर्न जान्छु एन्ड यहाँनिर फेरि हामी फोटोसपमा जान्छौँ एन्ड म चाहिँ यो कि सर्टकट्स युज गरिरहेको छु कन्फ्युज नहुनु है एन्ड यहाँनिर गएर फेरि कलरमा जान्छु फेरि म यहाँनिर स्याम्पल पेस्ट गरेर कपी पेस्ट गरिदिन्छु एन्ड हेर्न सक्छु बुम कलर चेन्ज भएको छ फेरि एन्ड अल्सो अब यहाँनिर के गर्छु भनेपछि यसको स्टोक्स हटाइदिन्छु म एन्ड स्टोक्स यो चाहिँ हल्का मुस्किल पर्छ जति देख्नमा डिजाइन सिम्पल लाग्छ नि त्यति नै हामीलाई यो टुल्सहरू युज गर्नमा धेरै यो बाधा पर्छ भन्नाले अब तपाईँका एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ यो टुल युज गर्ने थाहा हुन्छ तपाईँलाई अनि फेरि म यसको एक एउटा अझै कपी लिन्छु एन्ड फेरि यसैमा फेरि म गएर यहाँनिर ट्याबमा जान्छु फेरि कलर स्याम्पल लिन्छु यहाँनिर यो लिन्छु म्युटेड रेड भनेर एन्ड फेरि म फोटोसपमा जान्छु एन्ड म यसको सेटिङ्समा जान्छु एन्ड फेरि यहाँनिर गएर यहाँदेखि डबल क्लिक यसमा गरेर पनि गर्न सक्छु अर्को देखाइन्छु न्यु युनिक यहाँनिर गएर यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँ डबल क्लिक गरेर ल यसको भयो एन्ड यो चाहिँ भयो अर्को सेभ भयो ठिक छ ल यहाँनिर ल यदि मर्ज गर्न चाहनुहुन्छ नि यी लेयरलाई पनि मर्ज गर्नु बट म भन्छु कि मर्च नगर्नु होला पछि केही चेन्जेस गर्नु छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अब बच्यो हाम्रो स्याम्पल कलरमा एउटा कलर बच्यो कि यो जुन यो चाहिँ हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड युज गरिकौँ यो चाहिँ भइसक्यो यसको पनि स्याम्पल लिन्छु म यसको स्याम्पल लिएँ अनि म फेरि फोटोसपमा गएँ एन्ड फेरि अब एउटा चाहिँ यहाँ एउटा सर्कल ड्र गर्छु जुन यसमा देखाओस् कि हाम्रो यो क्वाइट के भन्न खोजिरहेको छ भनेर म यसैलाई होल्ड गर्छु एन्ड यसैलाई कपी लिएर आल्ट थिच्दै एन्ड यहाँ फेरि पेस्ट गरिदिन्छु एन्ड यसलाई सेपलाई चाहिँ म यहाँनिर नाइन्टी डिग्री गराइदिन्छु यहाँनिर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि माइनस माइनस नाइन्टी डिग्री गरिदिन्छु आज चाहिँ मैले फुल टोटल देखाउन लाग्छु कसरी मैले डिजाइन गर्छु भनेर एन्ड तपाईँले चाहिँ यो भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला तपाईँको फाइदा हुन्छ एन्ड यसलाई हल्का जुम गरिदिन्छु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लगभग लगभग अलमोस्ट भनौँ डिजाइन जस्तो लागिसकेको छ अब यसमा के फरक छ एकछिन यो चाहिँ मोडललाई यो गरौँ अनि फोटोलाई कहाँ राख्ने पहिले नै तपाईँले प्लेस छानेर राख्नु होला त्यसले चाहिँ तपाईँको वर्क फ्लोलाई पहिल्यैदेखि नै कस्टमाइज एन्ड यो चाहिँ काम गर्दाखेरि युटिलाइज हुन्छ तपाईँको यो सेपहरू कहाँ राख्ने भनेर एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि एकचोटि फेरि यसलाई लक गरिदिन्छु एन्ड अब चाहिँ मेन छ हाम्रो यहाँ कन्टेन्टमा जान्छ म अब अब तपाईँले कन्टेन्ट कसरी लेख्ने र कहाँ लेख्ने यो चाहिँ के भनेको हो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो कन्टेन्ट सिम्पल कन्टेन्ट छ कि अबाउट यो जुन कोरोना पेन्डेमिक छ नि यसको बारेमा छ यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको छ यो पिचले के भन्न खोजेको छ भनेपछि तपाईँको जुन यो अहिलेको जुन पेन्डेमिक चलिरहेको छ यसमा तपाईँले आफ्नो सेल्फ सेल्फ सेभ गर्नुहोस् जसलाई जस फर इक्जाम्पल कि अरूले तपाईँलाई भन्न नपरोस् कि मास्क लगा भनेर त्यस्तो यहाँनिर कन्सेप्ट आएको छ अनि यहाँनिर यो चाहिँ क्वाइट हो भनेको छ यो चाहिँ बी योर डक्टर भनेर त्यसकारण म चाहिँ यो चाहिँ यसलाई कपी गर्छु एन्ड फेरि म फोटोसपमा जान्छु एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले टेक्स्टलाई यहाँनिर प्रेस गर्छौँ टी लिनु hold T on the keyboard and पुरा बक्स गराउनु टेक्स्टको लागि एन्ड यहाँनिर पुरा तपाईँको टेक्स्ट आउँछ एन्ड कन्ट्रोल भी गर्नु आई थिङ्क यसको टेक्स्टको साइज चाहिँ धेरै रहेछ है यहाँनिर कन्ट्रोल ए प्रेस गर्नु एन्ड यहाँनिर गएर टेक्स्टलाई घटाउन सक्नुहुन्छ सिधा म चाहिँ यहाँनिर आई थिङ्क टु पोइन्ट राखिदिउँ किनभने चाहिँ मेरो टेक्स्ट चाहिँ धेरै ठुलो भयो एक पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको हिसाबले तपाईँलाई कस्तो चाहिएको एन्ड यहाँनिर यो भयो हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ यो बक्समा राख्न खोजिरहेको छु है त्यही भएर यहाँनिर राखेको छु एन्ड यहाँनिर ठ्याक्क यो चाहिँ सेन्टराइज गर्नको लागि तपाईँले यो बक्सलाई नि सेलेक्ट गर्नु यसलाई नि एन्ड यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर यो बक्सहरू देखाइन्छ यहाँनिर सेलेक्टेड छ त्यही भएर मेकस्योर सिफ्ट टु होल्ड गरेर तपाईँले यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला बोथ अफ सेलेक्ट हुन्छ एन्ड सेन्टराइज क्लिक गर्नु एन्ड यो चाहिँ मिड सेन्टराइज हुनु बित्तिकै सेन्टर हुन्छ बट यो चाहिँ बक्स तल गएको यसलाई चाहिँ म म्यानुअली गर्छु एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट चाहिँ यो धेरै लामो गएको छ त्यसकारण यो चाहिँ अलि नराम्रो देखिएको छ त्यसै कारण म चाहिँ फेरि यहाँनिर टेक्स्टलाई चेन्ज गर्छु यहाँ क्यारेक्टर देखेको छैन यदि क्यारेक्टर तपाईँको यहाँनिर यो प्यानलमा छैन भने चाहिँ यहाँनिर विन्डोमा जानु तपाईँ अनि यहाँनिर यो च्यारेक्टरमा जानु च्यारेक्टर जानु बित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्छ हाम्रो के फन्ड युज भएको छ कतिको ग्याप दिने भनेर यहाँनिर भेटिन्छ वानमा राख्छु वानमा राख्ने बित्तिकै अलिकति नजिक आएको छ किनभने यो यो इन्फर्मेसन कुरा हो त्यसै कारण यो टेक्स्टलाई हामीले अलिकति हाइलाइट गराएर देखाउनु पर्ने हुन्छ एन्ड यसलाई टेक्स्टको साइज पनि ठिकै छ हल्का वान पिक्सल ठिकै छ यो पनि मेट्रिक टेन गरौँ तपाईँहरूले यिनीहरू जुन सेप्सहरू छन् यिनीहरूलाई हेर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर हन्ड्रेड छ म यसलाई हल्का ग्याप दिन चाहन्छु यहाँनिर हन्ड्रेड एन्ड टेन पनि युज गर्न सकिन्छ हल्का यसको टेक्सचरको ग्याप बढ्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एन्ड यो भयो हाम्रो अब चाहिँ यो टेक्स्टलाई तपाईँले यो मिमफिक्स डिजाइनमा नि टेक्स्ट चाहिँ तपाईँले या ब्ल्याक युज गर्नु या त वाइट युज गर्नु त्यो यदि तपाईँलाई मिमफिक्स डिजाइनको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ म अरू पनि भिडियोहरू टटोरियल्सहरू बनाउँदै गर्छु तपाईँलाई केही भएन त्यसको बारेमा बट यहाँनिर जुन जहिले पनि युज गर्नु यस्तोमा कि त ब्ल्याक युज गर्नु कि त वाइट युज गर्नु तपाईँले एन्ड यो भयो यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डसँग अलिक अलिकति म्याच हुन जाओस् यस्तो काइन्ड अफ बनाउनुहोस् एन्ड अब चाहिँ कन्टेन्टको बारेमा अब यहाँनिर म जान्छु देख्नमा तपाईँलाई सजिलो लाग्छ कि यो इजी रहेछ डिजाइन बनाउन बट तपाईँले कन्सेप्ट पहिला मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि हो तपाईँको कन्ट्रोल सी गरेर फेरि यो लिएर आउँछु यो चाहिँ क्वाइट हो कसैले भनेको हो कि be be your own doctor भनेर त्यस कारण फेरि हामी जान्छौँ यहाँ फोटोसपमा एन्ड अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ यत्तिकै कपी पेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ म अब हाइलाइट गर्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हल्का ठुलो गराउँछु यहाँनिर यो चाहिँ टेक्स्ट पनि म चेन्ज गर्छु यहाँनिर अलिक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ युज गर्छु मेरो चाहिँ फेभरेट यो सेरिफ छ जुन ट्रेन्डिङ छ यहाँनिर यहाँनिर एउटा टेक्स्ट छ जुन ब्रान्डोन भनेर यो चाहिँ म युज गर्छु यसमा चाहिँ धेरैका फ्यामिली छ त्यसै कारण म चाहिँ यसलाई युज गर्न चाहन्छु यहाँनिर यसको बोल्ड भर्जन युज गर्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अल्सो यहाँ पनि चेन्ज भइरहेको छ बट यो क्वाइट हो त्यस कारण यहाँनिर यो टिप्रेस गर्नु एन्ड यसलाई नि हटाइदिनु किनभने चाहिँ यहाँनिर चाहिँदैन यस्तो स्याम्पल युज गर्ने हामीले यहाँनिर एन्ड यो पनि माथिदेखि नै लिन्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अलमोस्ट तपाईँ हाम्रो यो चाहिँ डिजाइन पुरा डिजाइनको फेस लिइसकेको छ एन्ड यसलाई टेक्स्टलाई अब कहाँ राख्ने तपाईँको हिसाबले अब कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ राम्रो देखेँ but also you can drop here किनकि इन्फर्मेसन uh, हो त हाइलाइट गर्नको लागि बट म चाहिँ यहीँ युज गर्छु एन्ड यसलाई चाहिँ म अब चाहिँ यिनीहरूलाई अब चाहिँ फेरि रेस्टराइज टाइप गर्छु एन्ड फेरि म गएर यहाँनिर मर्च गर्छु किनभने चाहिँ यो चाहिँ टाइम टु टाइम यताउता गराइरहनुपर्छ त्यही भएर देन अब चाहिँ यसलाई हल्का म तल लिएर आउँछु यसैसँग जोडेर देन हेर्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो कम्प्लिटली मिम्फिस डिजाइन देखिरहेको छ बट के हुन्थ्यो भनेपछि मिम्फिस डिजाइनमा हामीले मल्टी कलर युज गर्छौँ यदि तपाईँले चाहनु छ भनेपछि अरू कलर पनि युज एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि hue and saturation or mutate गर्नु यसलाई आल्ट होल्ड गरेर म एउटा अर्को सेम्पल लिन्छु यहाँनिर यहीँनिर म चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मोडलको माथि नै राख्छु एन्ड यसको डबल क्लिक गरेर यहाँनिर यो सेपमा जानु डबल क्लिक गर्नु एन्ड म यसको म्युटेड भर्जन लिन्छु यहाँनिर एन्ड हल्का यसलाई हालिदिन्छु अनि फेरि यदि तपाईँले अरू सेप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल यो लिन्छु म यहाँनिर यसलाई आल्ट होल्ड गर्छु फेरि मैले यहाँनिर एन्ड म फेरि यहाँनिर गएर चाहिँ धेरै सेप युज गरेँ नि भत्ता देखिन थाल्छ यो चाहिँ म चाहिँ एग्री गर्छु यो कुरामा एन्ड यहाँनिर गएर फेरि डबल क्लिक अनि फेरि यहाँनिर म्युटेडमा गएर हल्का रेड लिन्छु यो चाहिँ रेडै भइगयो पुरै म्युटेड भएन एन्ड हे यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली एउटा बेसिक्स हामीले एउटा कन्सेप्टको साथ एउटा थिमको साथ एन्ड एउटा मिम्फिस कलर थिमहरूको एन्ड सेपहरूको युजले हामीले एउटा डिजाइन बनाइसकेको छौँ बेसिकली तपाईँले हेर्दाखेरि डिजाइन होइन जस्तो लाग्छ बट तपाईँले जुन यसको ब्याकग्राउन्डको कन्सेप्ट छ एन्ड यो जुन राइटिङ्सहरूको छ एन्ड जुन कन्टेन्टको थिम छ त्यसलाई बुझेर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा म्याच हुने नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु पेन्डेमिकको बारेमा दर्शाइरहेको छ नि त यहाँनिर किनभने चाहिँ टेक केयर योर सेल्फ भनेर यहाँनिर देखाउन खोजिरहेको छ त्यसै कारण यो पेन्डेमिक हामीले मास्कको युज गरेर बताउनु बताउनु गइरहेको छ तपाईँले मल्टी फोटो पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ दुई वा दुईभन्दा बढी त्यसमा तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ एन्ड आई होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला अबदेखि तपाईँ चाहिँ डिजाइन बनाउँदाखेरि तपाईँ अल्मलिनुहुन्न कि कसरी डिजाइन गर्ने फर्स्ट तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ कन्टेन्टको पिच चाहिँ के हो भनेर एन्ड त्यसपछि तपाईँले कलर थिम कुनमा डिजाइन गर्नु ट्रेन्डीमा या फेरि त्यो मोडल्समा अनि टेक्स्ट मोस्टली मिस्टेक हुन्छ यहाँनिर टेक्स्ट तपाईँको कसरी युज गर्ने भनेर बट यहाँनिर मोडर्न सकेसम्म मोडर्न टेक्स्ट नै युज गर्नु होला किनभने चाहिँ मैले यहाँनिर यो रिल युज गरेको छु है यो चाहिँ ओल्ड टेक्स्ट युज गरेको छु सिम्पली एन्ड यो चाहिँ यो ब्रान्डन भनेर यसको फ्यामिली युज गरेको छु यसले चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्छ यो टेक्स्टहरूलाई त्यही भएर मोडेन दिएको छ आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु यदि तपाईँलाई अझै यस्तै टोटोरियलको बारेमा जान्न छ भनेपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु also not only subscribe also press the bell icon किनभनेपछि मैले यस्तै नै न्यू कन्टेन्ट आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु त्यसको नोटिफिकेसन हजुर कहाँ पुग्छ thank you so much for watching this video see you on the next video with new and unique creative ideas